willkommen auf Sri Lanka. Wir sind jetzt hier und ähm, es hat ganz viel geregnet die letzten Tage. Deswegen müssen wir jetzt mit dem Boot fahren, weil das Taxi kommt nicht weiter. Also? Aber zum Glück ist alles so gut organisiert. Deswegen machen wir jetzt eine nice Boot-Experience bis nach Kalpikia. Zu Kite Worldwide. Das sieht seriös aus. Ja, also besser geht's doch gar nicht. Direkt mal die Wasserseite kennenlernen von Sri Lanka. Oh, Guten Morgen! Wir haben unsere erste Nacht in Kalpitia hier bei Kaltwildwald verbracht und haben hervorragend geschlafen, obwohl es die ganze Nacht geblitzt und gedonnert hat und geregnet hat. Wir hatten ja richtiges Unwetter, was eigentlich total unnormal ist für diese Region, beziehungsweise auch ähm, für diesen Monat, weil eigentlich war der, die Regenzeit schon vor zwei Monaten. Aber äh, es kann natürlich immer wieder Ausnahmen geben. Und ja, dementsprechend sieht es jetzt hier so vor unserer Haustür aus. Können wir gleich mit einem SUP zum Frühstück paddeln. <laughs> So, es wird Zeit zu frühstücken, aber bitte mit Sonne. Cause aside from my soul, I, safe, there goes safe. safe ah, ah, ah. from my soul. safe from my soul. aside from my soul.